それだけさ夜の匂いにさらにランデム変わっていけるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕は さす戸惑う心優しいだけじゃ守れないものがある分かってるけど